नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू लिगेसी टाइटलको सम्पूर्ण जानकारी पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा हामीले एउटा भिडियोलाई चाहिँ इन्सर्ट गऱ्यौँ त्यसपछि हामीहरू फाइलमा जान्छौँ न्युमा जान्छौँ र यहाँतिर लिगेसी टाइटलमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ यहाँतिर म एउटा टाइटल लेखिदिन्छु तपाईँले यो प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ यो प्यानललाई चाहिँ लिगेसी टाइटल भनिँदछ सो अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि टाइटल चाहिँ हामीहरू क्लिक गर्छौँ सो यसमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइटल चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले यहाँ साइडमा चाहिँ यसरी लानुभयो भने तपाईँले धेरै कुराहरू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर लिगेसी टाइटल स्टाइल्सहरू छ र तपाईँको लेफ्ट साइडमा पनि धेरै टुल्सहरू रहेको छ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि राइट साइडको पार्टलाई फर्स्टमा हेर्छौँ सो फर्स्टमा छ फन्ट फ्यामिली भनेर यसमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट फन्डहरू यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यो चुज गरेँ र तपाईँले फन्ट स्टाइल पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यसकै तल चाहिँ तपाईँले यसको साइज बढाउनको लागि फन्ट साइजमा चाहिँ यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ एसपेक्ट सो यसबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँले टेक्स्टलाई सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यसरी ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एसपेकको तलतिर लिडिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको काम भनेको चाहिँ कुनै पनि टपमा भएको एउटा लेटर र तलतिर भएको लेटरको ग्यापलाई चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने हो इक्जाम्पलको लागि म तलतिर यसरी टेक्स्ट लेखिदिन्छु र म यो लिडिङको युज गरेर यसरी ग्यापिङ तपाईँले बढाउन अथवा यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ लिडिङको तलतिर कर्निङ भन्ने छ कर्निङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा क्यारेक्टरको बिचको स्पेसलाई बढाउने अथवा घटाउने गर्छ इक्जाम्पलको लागि मैले ए र एस क्यारेक्टरको बिचमा चाहिँ म यसरी क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि म कर्निङलाई युज गर्छु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र कर्निङको तलतिर ट्र्याकिङ भन्ने छ ट्र्याकिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओभरअल टेक्स्टको स्पेसलाई चाहिँ घटाउने अथवा बढाउने गर्छ इक्जाम्पलको लागि यसरी सो तपाईँले पनि यो कुराहरू युज गरेर आफ्नो भिडियोको टेक्स्टलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र ट्र्याकिङको तलतिर बेस लाइन सिफ्ट भन्ने छ बेस लाइन सिफले चाहिँ के गर्छ त यो जुन चाहिँ बिचको सेतो कलरको लाइन छ यसको चाहिँ यसरी माथितिर लिएर जाने काम गर्छ र तपाईँले यहाँ माथितिर चाहिँ यस्तो लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सेन्टर पोइन्ट हो र यतातिरको पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि सेन्टर पोइन्ट हो जुन चाहिँ यसको यो र यो माथिको बिचको मिड पोइन्ट हो भन्ने कुरा जनाउँदछ र अर्को रहेको छ स्ल्यान्ड भन्ने सो स्ल्यान्डले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इटालिक मतलब टेक्स्टलाई चाहिँ ढल्काउने काम गर्छ इक्जाम्पलको लागि सो तपाईँले चाहिँ राइटमा पनि यसरी ढल्काउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले लेफ्टमा पनि कति चाहेको त्यति ढल्काउन सक्नुहुन्छ र स्ल्यान्डको तलतिर स्मल क्याप्स भन्ने छ स्मल क्याप्सले चाहिँ के गर्छ त स्मल क्याप्समा चाहिँ हामीहरू टिका हाल्छौँ यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि ओभरअल टेक्स्टलाई चाहिँ क्यापिटल गरेको छ सो हामीले स्मल क्याप्सबाट यसरी ओभरअल टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल गर्न सक्छौँ र तलतिर रहेको छ अर्को अन्डरलाइन भन्ने अन्डरलाइनले अन्डरलाइनै गर्छ इक्जाम्पलको लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर डिस्टोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ डिस्टोरभित्र चाहिँ तपाईँले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस यसरी क्रिएटिभ काम चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदम फनी देखिरहेको छ सो यहाँबाट तपाईँले टेक्स्टलाई चाहिँ एकदम क्रिएटिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले यसरी राखिदिन्छु र फिलमा चाहिँ तपाईँले फिल टाइप पनि देख्न सक्नुहुन्छ सोलिड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ लिनियर ग्रेडियन्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले फोटोसपमा पनि गरेका थियौँ ओके र यसरी ग्रेडियन्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि मैले यसमा ओरेन्ज हाल्छु र यसमा म ग्रिन हाल्छु ग्रिन नहालौँ हामीहरू रेड नै हालौँ र तपाईँले यहाँतिर रेडियल ग्रेडियन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा पनि तपाईँले यसै गर्नुहोस् र फो कलर ग्रेडियन्ट भनेको छ यसमा चाहिँ चारवटा यसरी ग्रेडियन्ट चाहिँ राख्ने अप्सन आउँछ सो तपाईँले यसरी ग्रेडियन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसको तल बिबेल भन्ने छ बिबेलको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिबेलको काम चाहिँ एउटा स्लोप जसरी चाहिँ कुनै पनि चिजलाई चाहिँ देखाउने हो यसले खासै इफेक्ट देखाएको छैन र यसको तलतिर इलिमिनेट भन्ने छ पुरै हटाउने गोस भन्ने छ सो अहिलेको लागि चाहिँ म लिनियर ग्रेडियन्टमै हाल्छु र यसमा म कलर यसरी चेन्ज गर्न सक्छु कलरको तलतिर तपाईँले कलर स्टपबाट चाहिँ तपाईँले यसरी आई ड्रपर जसरी लिने हो र तपाईँले यहाँ पनि यसरी लिन सक्नुहुन्छ सो यसरी तपाईँले कलर पनि यसरी मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ रिपिटमा तपाईँले चाहिँ दुईवटा चिज देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रहेको छ सिन सिनले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ बिचको जुन चाहिँ तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टेक्स्टलाई चाहिँ अलि हाइलाइट गर्नु छ अलि साइनी देखाउनु छ भने तपाईँले यसबाट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले कलर पनि यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तलतिर एउटा रहेको छ टेक्स्चर टेक्स्चरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँले इमेज लिनुभयो र इमेज नै यसमा पेस्ट हुन्छ यो चाहिँ क्लिपिङ मार्क्स पनि भनिन्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरू यसलाई हाल्दैनौँ र तलतिर स्केलिङ गर्न सक्नुहुन्छ एलाइनमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ब्लेन्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एकदम स्पेसल कुरा रहेको छ यहाँ तलतिर स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स चाहिँ हामीले बाहिर र भित्रतिर हाल्न सक्छौँ इक्जाम्पलको लागि म इनर स्ट्रोक हाल्छु र डिपमा यसरी हाल्छु तपाईँले भित्रको यसरी स्ट्रोक भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई आउटर स्ट्रोक चाहियो भने तपाईँले यसरी एड गरेर यहाँतिर पनि तपाईँले साइज यसरी बढाउन अथवा यसरी घटाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ यसरी तल जानुभयो भने तपाईँले स्याडो पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो स्याडो पनि तपाईँले यसरी राख्न इजिली सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड गऱ्यो भने तपाईँले यसरी डिफ्रेन्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँले जस्तो चाह्यो तपाईँले त्यस्तै चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यस्तो चाहिँ हाल्छु सो तपाईँले चाहिँ यसरी ब्याकग्राउन्ड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू यसलाई चाहिँ क्रस गर्छौँ र यो प्रोजेक्ट विन्डोबाट हामीहरू टाइम लाइनमा यसरी लिएर आउँछौँ सो लिएर आइसकेपछि टेक्स्ट चाहिँ अलि राम्रो देखिया छ सो तपाईँले यो टेक्स्टलाई चाहिँ यसरी बढाउन अथवा घटाउन पनि सक्नुहुन्छ हिजो चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि फाइलमा गयौँ न्युमा गयौँ र लिगेसी टाइटलमा क्लिक गऱ्यौँ ओके गऱ्यौँ र टेक्स्ट लेखेको थियौँ अनि यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ फन्टको कलरलाई चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गरेका थियौँ र यो टु डटमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि रोलमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ र दुईवटा टिक गरेका थियौँ स्टार्ट अफ स्क्रिनमा र इन्ड अफ स्क्रिनमा हामीले क्लिक गरेका थियौँ र ओके गऱ्यौँ र एउटा स्क्रोल बार आएको थियो अनि हामीले यसरी यहाँतिर ड्र्याग गरेका थियौँ र लास्टमा चाहिँ यसरी आएको थियो सो यसलाई चाहिँ हामीहरू सेन्टर अलाइन गर्छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ तलतिर यो सेन्टर अलाइन छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँतिर केही कुराहरू छ यहाँतिर चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले पेन टुल पनि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छु र यहाँतिर टेक्स्ट टुल छ र यो पनि टेक्स्ट टुल नै हो र यहाँतिर प्याराग्राफ टुल छ सो यसरी प्याराग्राफ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँ टेक्स्ट छ सो तपाईँले पेन टुल चाहिँ यसरी आउँछ सो तपाईँले बनाउनु भयो भने के हुन्छ त अब जस्तै कि मैले यसरी लेख्यो भने यसरी घुम्टी तरिकाले चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको पेन टुल जुन चाहिँ हामीले कुरा गरेका छौँ र अरू भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल यसरी रेक्ट्याङ्गुलर टुल पोलिगन टुल छ र अरू यस्तै सेपहरू चाहिँ रहेको छ र तलतिर चाहिँ तपाईँले लिगेसी टाइटल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि तपाईँले डाइरेक्ट यसरी चुज गर्नुभयो भने यसरी कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म यो सबैलाई चाहिँ डिले गर्छु अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो टेक्स्ट हामीले बनाएका थियौँ सो यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नको लागि यसरी तलतिर जाने राइट क्लिक गर्ने र न्यु स्टाइलमा हामीहरू नाम चाहिँ हामीहरू जस्तो कि मैले राजीव भनेर हालेँ यसमा चाहिँ ओके गर्छु ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँले अर्कोमा पनि यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यो टेक्स्टलाई चाहिँ हटाइदिन्छु र यहाँतिर अर्कै टेक्स्ट हाल्छु अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि तलतिर गएर राजीव भन्ने फाइललाई चाहिँ मैले यसरी टिक गरेँ भने यसरी चेन्ज भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसरी सेभ गरेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई पछि चाहिँ यसरी सजिलो हुन्छ र इडिट गर्न एकदम फास्ट हुन्छ भर्दाखेरि आज चाहिँ हामीले के के गऱ्यौँ है त सो फर्स्टमा त हामीले फाइलमा गयौँ न्युमा गयौँ लिगेसी टाइटलमा गयौँ ओके गऱ्यौँ र यहाँतिर हामीले यसरी टेक्स्ट लेख्यौँ र राइट साइडमा गएर हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्यौँ र तपाईँले स्ट्रोक पनि हाल्न सिक्नुभयो र तलतिर गएर हामीले यसरी न्यु स्टाइलमा यसरी हामीले फाइल पनि बनाउन सिक्यौँ र तपाईँले सेप्सको बारेमा धेरै कुरा सिक्नुभयो र टेक्स्ट पनि यसरी राख्न चाहिँ सिक्नुभयो आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye